እንደምታውቁት ሱልጣን ማፈግፈግ ላይ ነው ያለው የእንቱን ጅንታ ሰራዊት ሱልጣን ማፈግፈግ ላይ ነው ያለው ነው። ነገር ግን በጣም አስቸጋሪ ይሆናል። ሱልጣን መፈቅፈቁ ራሱ በጣም ችግር ውስጥ ነው ያለ ነው እና እንደምታውቁት አማራ ፋኖ ነው ልዩ ኃይል ሚሊሻ፣ መከላከያው፣ ለክልል ልዩ ኃይሎች በሙሉ ለአፋር ልዩ ኃይል ለአፋር ህዝብ ሚሊሻ በሙሉ ተሰብስበው ዙሪያ ከበ እየቆጠቆጠ በመሆኑ አሁን በጣም ተቸጋግረናል። እንደምታውቁት ጅንታው ለኔ እንደነገረኝ በጣም ችግር ውስጥ ነው ያለ ነው ብለናል። እና በዚህ መሀል ምንድነው ከቦ ህዝቡ ምን እያለን አሉ የሚዘፍኑ አሉ። ለዚህ ለአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ከመከላከያ ጋር ሆኖ በተለይ መከላከያ እነዚህ ኮማንዶዎች ሪፐብሊካን ነው ጋርድ ምስጋና አይገባቸውና ምን ብሎ ዘፈን አሉ እንትና ላይ ለዚህ ጁንታው ላይ ወደ ኋላ የለም ወደ ኋላ ወደፊትም የለም ወደፊትም ወደፊትም የለ ወደ ኋላ በሬና በርበሬ ከሰራ ከኋላ ወደፊትም የለ ወደ ኋላ ሽሮና በርበሬ ከሰራ ከኋላ ወደ ኋላ የለም ወደ ኋላ እያሉ እየዘፈንላ አለ። ኧረ ተው እባካችሁ የማርያም መንገድ የማርያም መንገድ ስጡት ለዚህ ለጅንታ። አሳዝናችሁም አሳዝናችሁም በእናታችሁ የወደቀ ዛፍ መጥረቢያ ይበዛበታል አለ ያገሬ ሰው። አሁን ጅንታ እየተጎረፈ እየተጎረፈ እየተጎረፈ ስልታይ መፈቅፈቅ እየተፈቀፈቀ ወልዲያ ደረሰ። ወልዲያ ላይ ደግሞ ቆረጠው። ለዚህ ለመከላከያ ደግሞ እና በቃ ከኋላም ለድብደባ ከፊትም ለድብደባ ከግራም ጥፊ ከቀኝም ጥፊ እያጨሉት በጣም ያሳዝናል። በጣም በእውነት ወሬ ማርያም መንቆ ደግሞ አሜሪካም ደግሞ ያው የወደቀ ዛፍ መጥራ የበዛበት የለ እንግዲህ ጅንታ ላይ መውረድ ጀመራ። መውረድ ላደረገው ዘረፋ፣ ነጦቃ፣ መድፈር በጣም ዞግናኝ ናለች አሜሪካ ራሱ ዞግናኝ በእውነት ትናንትና ነው በጣም የሚጎረ ነገር እቺ አሜሪካ ግን አክሮባታ የሚጎርም ነው። ደግሞ ትናንት ምን አለች አለ የጁንታ እንትን ወንጀልና በደልና ኃጢአት አለ ዝጉን ዝጉን ነኝ አለች አሜሪካ ትናንትና ቁፍፍ አላት። በቃ እዩ አትንጎርኛ አትንጎርኝ አላይ ማላይ ማላይ ማይ ውሃ በላ ወቅ አራት መቶ አምሳ ሺህ ለትግራይ ወጣት ካስጨረሱ በኋላ ሆይ ሆይ ሆይ ሆይ ሆይ ሆይ ሆይ ሆይ ሆይ ሆይ ብለው ለዚ ለጅንታ ጋልቦ ጋልቦ ጋልቦ እዚህ ካደረሱት በኋላ የትግራይ እናቶች ልጆቻቸው እምሽክ ብሎ ካለቀ በኋላ አሜሪካ ምን አለች? እሮ የጁንታ ስርዓት አትንገሩኝ፣ ለወያኔ ስራ አትንገሩኝ ወይ አለች አሜሪካ። ያሳፍራል በጣም በእውነቱ። ምን አሜሪካ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው የሚባለው አሜሪካ። ያመኑት ፎረስ ጣለ በደንዶስ አለ። ያመኑት ፎረስ ጣለ በደንዶስ ተወለ። የተተረተው ለአሜሪካ እኮ ነው። ጁንታ እናንተን አምኖ አራት ኪሎ እንጎባለን፣ እንቆጣጠራለን፣ እንደሞስሳለን። ደብረጽዮን ራሱ ኮንግሬ ባለ አማራጭ የለም። እጃችሁን ለቲዲኤፍ ስጡ፣ ያለበለዛ ያለበለዛ ማለቃችሁ ነው፣ ደምሰሳችሁ ነው ካለ በኋላ ወአ አሜሪካ ወአ አሜሪካ ወአ አሜሪካ እጭ አሜሪካ እጭ አሜሪካ ምቱ ዘራ ዘራ ለዝሎች እንታ አያሳዝኑም ግን አላሳዝንም ወይ አላሳዝንም ወይ እኔ አላሳዝንም ወይ አላሳዝንም ወይ እኔ ቀናለው ጅንታ እኔ አሳዝነኛል በእውነት እንዴ እንዴት በተለይ ለዚች ለእንግሊዝ እንግሊዝ እንኳን አንድ ጨርቋን የጣለች ጭራቅ ነገር ነች። ለእንግሊዝ እንኳን እንደዚህ አንልም። እነሱ እንደዚህ አውሮፓ ህብረት እንዴት ነው ግን ለዚህ ጅንት አሳዝናቸው እምሽቅ ብሎ ስለዚህ ከዚህ ጦርነት ላይ ጅንት አተረፈው ምንድን ነው? እሺ አውሮፓኖች እናንተስ ምን አተረፋችሁ? እስቲ አሁን ስልጣኝ መፎቅፎቅ ላይ ያለ ጅንታ የሁሉ ውርደት የሁሉ ውርጅብኝ ደግሞ ጋሸና ትናንትና ሰማንያ ሺህ የኢትዮጵያን መከላከያ ሰራዊት ደምስሻለሁ። እኔ የምልህ እንደዚህ በእስክሪብቶ ማለት ነው። እንደዚህ በእስክሪብቶ ሶማናሺ ብሎ ይጽፍና እንዴት እንደሚደመሰስ ቆይ ላሳያችሁ። መቼም ጁንታ ድምሰሳ ታውቃላችሁ አይደለም? ሶማናሺ ብሎ ይጽፋል በእስክሪብቶ ማለት ነው። ከዛ ይሰርዛል። እንደሱ ደመሰሳ ደመሰስ ይላል ማለት ነው። እኔ እንደ እስክሪብቶን ራሱ አላባክንም በእውነቱ ለዚህ ለጁንታ ለማስረዳት ብዬ እስክሪብቶን እኔ አላባክንም። እንዴት ነው ግን እዛ ቁጥር አይፈሩም? እንደ ፋራ ቁጥር አይፈራም አሉ ከዚህ እኛ ሰፈር እኮ ፋራ ቁጥር አይፈራም ይባላል። ጁንታ እኮ ቁጥር አይፈራም። በእናታችን እውነት እኮ ደፋሮች ናቸው። ቁጥር አይፈሩም እኮ ከድሮ ጀምረ ነው ከድሮ ጀምረ አሁን ጁንታ ብር ሲዘርፍ ሙሰና ማለት ስንቱ ትከፍላለህ፣ ስንቱ ልክፈል ምናምን ሲባል አንድ ቢሊዮን ክፈል ይላል። በቃ ፋራ ቁጥር አይፈራም። ጉምሩክ ላይ እቃ ማስገባት መቶ ኮንቴነር እቃ ማስገባት መቶ ሚሊዮን ክፈል አታደብና ይላል። ፋራ ቁጥር አይፈራም። ቁጥር አይፈሩም። ብገርማችሁ ከዚህ በፊት 360 ሺህ ምናምን ኢትዮጵያ ሰራዊት ደመሰስን አሉ። መቶ ሺውን ማረኩን አሉ። 30 ሺውን ቆለብ ነው አሉ። 50 ሺውን በሬ አደረግንለት አሉ። 30 ሺውን ኬክ አበላ ነው አሉ። 90 ሺውን ደግሞ ምንድን በርገር ፒዛን አበሉት አሉ። በጣም ይገርማቸዋል። ፋራ ቁጥር አይፈራም እኮ ብያቸዋለሁ ከዚህ በፊት ፋራ ቁጥር አይፈራም። ሰማንያ ሺህ ደመሰስን አለ። ስንት ሺህ ነው ደግሞ ያቀሰል ነው? ስንት ሺህ ነበር? እናት እኔ ምንድን ዝም ትዝ ያለኝን ቁጥር ልጥራ እንዴ? ዘጠና ሺ ዘጠና ሺህ አቁስለዋል። እንደገና ደግሞ ምንድነው የማረኩት መሳሪያ ደግሞ ስንት ሺህ ታንክ ነው? ስንት ሺህ ታንክ መሰላችሁ? ጅንታ የማረኮ ፋራ ቁጥር አይፈራም እኮ አርባ አምስት ሺህ አርባ አምስት ሺህ ታንክ ዞርፈ እንትን ብለን ማርከናል። ለምን ፋራ ቁጥር አይፈራም። ለምን እነሱ እኮ ችግር የለባቸው። በጣም የሚጎረማቸው ነገር እንደገና ብርሃኑ ነጋ ትናንትና ሄዶ ተናደደ። ተናደደ። አማራ ክልል blackboard ኡን በጥይት መታወታል። ብላክ ዴስክ ተማሪዎች የሚቀመጡበት desk በጥይት በጥይት እንደዚህ ምንድነው ሲባል በቃ ምንድነው ሲባል ትምህርት ያስጠላናል። በቃ ትምህርት ማለት እንደ ሲኦል ነው የሚፈሩት። ቢገርማችሁ ጁንታዎች ትምህርት ቤት እንደዚህ መስጊድ፣ ቤተክርስቲያን ምናምን ካየ እንትን ያንጨረጭራቸዋል። እኮ መንፈስ እንዳለ በጣም አጋንንቱ አለ አይደለ አለ አለ አይደለ አጋንንቱ በቃ እንደዛ ነው የሚያደርጋችሁ ትምህርት ቤት ሲያዩ ዋይ ይላል። በቃ ልክ ትምህርት ቤት ሳይ አጋንንት ነው። እንደውም እንትን የትምህርት መንፈስ አለ። በጣም ነው የሚፈረት እና ብርሃኑ ነጋ ትናንትና ሂዶ ተናደዶ ተናደዶ ተንኮረባበት ተጎለባበት። ምን አርጎ ነው blackboard እንትን ያለ አለ። በጣም ይገርማል። ብዙ ጊዜ እንደዚህ ጅንታ ወታደሮች ይገርማቸዋል። ትምህርት ቤት ሳይ ያንቆጠቅጣቸዋል። ሱካሩ እንደተነሳበት አለ አይደለ? ይሄ የሚጥል በሽታ እንዳለበት ሰው ልክ ትምህርት ቤትን ሳይ ያንቆጠቅጣቸዋል። እንደዚህ አስተማሪ chalk ና blackboard ለምን መሰላችሁ? ድሮ እንደዚህ ይራገፍባቸው ነበር እንትን ትምህርት ቤቱ ነው duster እናራግፍባቸው ነበር። እነዚህ ጁንታዎቹ ድሮ አብረን እየተማርን ጅንታዎች ናቸው፣ የጁንታ ወታደሮች ማለት ነው። እና እንደዚህ እናራግፍባቸው ነበር duster ኡ ማለት ነው። ቡል ቡል አድርገን ትምህርት በጣም ነው የሚጠሉት። ይሁሉ ትምህርት ሰው ሞተ ትምህርት ቤት ያፈርሳል። ሞቶ ትምህርት ቤት እሱ ከግንብ ጋር አሁን ከብሎኬትና ከድንጋይ ጋር ሰው ይላፋል። በእናታችሁ መማር ያስኮብራል፣ አጉር ያክራል። መማር ዱሩሩሩ መማዱር በቃ ይገርማቸዋል። ይሄ ዘፈን አይወዱትም እነሱ። መማር ያዋርዳል፣ ሙስና እንዳንበላ ያደርጋል። መማር መጥፎ ነገር፣ መማር መጥፎ ነገር፣ ሙስና ምርጡ ነገር፣ ሙስና ምርጡ ነገር እያለ ነው እንትን ያሉት ጁንታ ወታደሮች ማለት ነው። በጣም ይገርማል። እና እኔ እንዴት እንደሆነ አሁን እዛ እንትን እንትና የዓለማየሁ እሸቴ ዘፈን ቶማር ልጄ ቶማር ልጄ የሚለውን ጅንታ ምን ብሎ ዘፈነ? ዙረፍ ልጄ ዙረፍ ልጄ ሙስና ነው እንጂ ሌላ የለም በእጄ ዶላር ብቻ ዶላር ብቻ ዶላር ብቻ አሳድጎ ጎበዝ የኔ ልጅ ብለ ነው የዘፈኑት ጅንታዎች። በቃ ትምህርት አይወድም ይገርማቸው። ትምህርት ቤት ጨስ ትናንትና ተንኮረባበት። በቃ እንትኑ ብርሃኑ ነጋ ትናንትና ሄዶ ትምህርት ሚኒስተር ብላክቦርዱ ምናምን በጥይት ደቅሶ ምናምን ሽንት ቤቱ ገብቶ የተማረ ሽንት ቤት በጥይት ምናምን እንዲ ምን ነክታቸው ነው? በቃ ደነጋገጠ። በቃ ብርሃኑ ነው ግን ምንድን ነው እየተከናወነ ያለው? እነዚህ ጅንታዎች አሉ። ተበሳጨ፣ አረረ፣ ተቃጠለ፣ ተንኮረባበተ። ምን ማድረግ ይቻላል? ትምህርቱ በጣም ነው የሚፈርስ። ጅንታዎቹ። ይገርማቸዋል። እና እነዚህ አማራ ልዩ አማራ ልዩ የሚሉበት እኮ ምክንያት ይሄ ነው። አማራ ልዩ ቃን አማራ እየተማረ ማለት ነው። አንዱ ገና የተማረ አማሮች እኛን እንደዚህ ካሰቃይን ገና ሌላ ትውልድ ሲማርማ በቃ ጅንታ በምድር ላይ አይኖርም በሚል እሳቤ ትምህርት ቤቱን ይገርማችኋል ይገርማችኋል። እንደው አንድ ቦታ ላይማ ብላክቦርድ ላይ የጻፉት ጽሁፍ ይገርማችኋል ይገርማችኋል። እና በጣም አሳፋሪ ነገር ነው። እንደዚህ መሆን አልነበረበትም። ግን አሜሪካ ግን እንደዚህ ማለታ ትንሽ እውነት ጁንታዎችን ልባቸውን ሰብራል። ከሽንፈቱ በላይ ዶሴን ከመልቀቁ ኮምቦልቻ ከመልቀቁ በላይ ባቲን ኮሚሽን ከመልቀቁ እሱ ስልጣዊ መፈቅፈቅ ነው። በነገራችን ላይ እሱን አስምርበት፣ ስልጣዊ መፈቅፈቅ ነው እና በጣም የተቃጠልነው ምንድን ነው አሸባሪ ብላ በሙሉ አፋ አሜሪካ ጠራችው። ጅንጣን ማለት ነው። አንጀት በጣም በእውነቱ ልብ የሚሰብር ነገር ነው። እኔ በጣም ልብ ተሰብራ እንደዚህ መባል አልነበረበትም ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን እናመሰግናለን ብላል ጌታቸው ረዳ። አማራ ህዝብን እናመሰግነዋለን ብላል ከልብ ከልብ ከልብ ከልብ እናመሰግናለን። ለዚህ ህዝብ ጨዋ ነው። ቁስለኞቻችንን አክሞልናል። ይህንን መረጃ የነገሩኝ የእኛ ቁስለኞች እዛ ፈርጥጠው የመጡ ወታደሮች ነው ብሏል። እውነት ነው። ለዚ አትከራከሩ። ደሞ አሁን እዚ አማራ ክልል ሰዎች አትከራከሩ። ደግነት ምን አስቦ ነው ምናምን ብላችሁ አትጠራጠሩ። ትክክል ነው የተደረገው፣ ምስጋና ጥሩ ነው። ምክንያቱ አማራ ህዝብ እኮ ደግነቱ ምን ጌቾ ዛሬ ነው እንዲያወቀው ዛሬ ነው እንዲያወቀው። ስለዚህ ምንም ደግነቱ የቆየ ነው፣ ከድሮ ከጥንት ከጥንት ከጥንት የኖረ ነው። ስለዚህ አይዞ እንደ አዲስ እንደ ብርቅ ነገር አትዮ። እሺ ጎበዝ ማዕረየ እና እናመሰግናለን። እኛም ጌቾን ተከትለን አማራ ህዝብ ለቁስለኞች፣ ለተሰደደ፣ ለወደቁት በየቦታው ለረገፉ የትግራይ ወጣቶች ላደረጋችሁት በጎ ነገር ሁሉ አማራ ህዝብ ምስጋና ይገባል ብለናል። በእውነቱ ልክ ነው። ለዚህ ነው ከተቃውሞ አያስፈልግም። ጌቸው ምንም እንኳን ጠሽ ቢሆን ኦኬ፣ ጠሽ ቢሆን አንዳንዱ ጊዜ ግን አይምሮ ይሰራል። በነገራችን ላይ ጌቸው እኮ ጭንቅላት ነበረ። ጭንቅላትን እኮ በኩመውት እኮ ነው፣ አላልተውት እኮ ነው። እነዚህ ጅንት አመራሮች አላልተውት እኮ ነው። እንደገና ሬሳ ጋር ሶስት ቀን ቆይቷል። ሰውየው ኑክ ነው፣ የሙት መንፈስ ነው የሚመራ ጌቾን ምንድን ነው እንታይ ኮይኑ እንታይ እንታይ ዋይ አነ ምና እሱ እኮ በቃ አንተ ያለ። እሺ ስለዚህ አትፍረዱበት። እናመሰግናቸው እናመሰግናቸዋለን ብለን እኛም እናመሰግናቸው ያለን። አሜሪካም ደግሞ ጁንታው በአፋጣኝ በአፋጣኝ ምርመራ ይደረግበት ብላለች። ስለዚህ ሽንትና ሰገራ እንድሰጡ ምርመራ ይደረግለት ብላለች። ምርመራ ብላለች። በእውነት አምን አረጋይ ጁንታው ይመርመር ብላለች። መድኃኒዓለምን ትናንትና ነው ያለችው። ግን ሽንትና okay ወንጀል ነው እንዴ? okay ወንጀል ነው ወንጀል ነው ምርመራ ይደረግበት የተባለ እሺ፣ ወንጀል ጁንታ የሰራ ወንጀል ነው እንጂ የጤና ምርመራ አይደለም። of course የጤና ምርመራቸው ግልጽ ነው፣ ከአገልግሎት ክልል መስጫ ክልል ውጭ መሆናቸው ግልጽ ነው። ስለዚህ ጁንታው ምርመራ ይደረግ፣ ሁሉም ጁንታ ነው ከነገ ጀምሮ በሰልፍ ምርመራ ይደረግላቸዋል ተብሏል። እሺ እንደዛ ነው። አይተውለ ነው እኔ አይደለም ያልኩት አሜሪካ ነው ያለችው። መቼም አሜሪካ እንደዚህ ነው ታውቃለህ አይደለም? ለዚህ ለታሊባን ሀያ ዓመት ይገርማቸዋል። ከታሊባን ጋር ሀያ ዓመት ተዋግቶ ከዛ በኋላ ልክ ታሊባን መንግስት ሲሆን ድርድር ጀመሩ፣ ንግግር ከታሊባኖች ጋር እንፈራረም፣ እርዳታ ምናምን አሉ። ተመልከቱ እንግዲህ ከአንድ አመት ጦርነት በኋላ አብይ አህመድ ሲጎባላቸው ማለት ሲጎባላቸው ለዚህ ለእንትኖች ለጁንታዎች ከዛ በኋላ ምን አሉ? በቃ ጁንታ ይመርመር፣ ጁንታው በሽተኛ ነው ብሎ ደመደሙ ማለት ነው። ያሳዝናል በእውነቱ እኔ በእውነቱ ልብ የተሰብራል። እንደዚህ ነገር በጣም አዝኛለሁ። አገኘው የራሴ ሽሮ የት አብስዬ ልበላው ነው። አገኘው የራሴ ዱቄት የታብስዬ ልበላው ነው ወይኔ ተወኝ ውስጥ ያቀጥቁጠኝ መከላከያ ተወኝ ውስጥ ያቀጥቁጠኝ ፋን አገኘው የራሴ ዱቄት አገኘው የራሴ ሽር እያሉ በቃ ተደስተው እያለ እኮ ነው መከላከያ መቶ ዱባቅ ዱባቅ ዱባቅ ማቆ ነገር የለም ጆ ባይደን ለራሱ ራሱ ፈራሁ። የሚገርማቸው አሁን መከላከያ በጣም እየቆጠቆጠው ሲሄድ ማለት ነው። ከዛ ለዚህ ለጂንታ ጆ ባይደን ሲሉ ጆ ባይደን ደግሞ እኔን አትጥሩኝ፣ እኔ የለሁበትም፣ እኔን የለሁበትም። ፕሊስ ጎድ ብለስ አሜሪካ ነው እንጂ እኔ ጎድ ብለስ ጅንታ አላልኩም። ጎድ ብለስ ኢትዮጵያ እኔን አታነካኩም። ከአብይ አህመድ ጋር አብይ አህመድ እያቀሳሰረኝ ነው ከአፍሪካ ህዝብ ጋር። የሚገርመች አብይ አህመድ ትንሽ እንትኖ ምንድን ነው መጥፎ ነገር እያቀሳሰረ ነው አሜሪካን ከአፍሪካ ህዝብ ጋር ነፃ ውጡ ምናምን no more እነዚህ ከእንትን ሊጨቅናችሁ ነው ምናምን ሲሉ እንትኖች አፍሪካኖች ብንን አለ ምን እያለ ነው አብይ አህመድ? ልክ ነው ይሄ ነገር። እኛ ወርቅ አለን፣ ብር አለን፣ አልማዝ አለን፣ ምን አለን። ከዛ ጆ ባይደን ደግሞ ባነነ ራሱ ፈረንሳይም ራሱ ባነነች፣ እንግሊዝ ጀርመኖች ባነነችና ይሄን ይሄ አብይ አህመድ እያቀሳሰረን ነው እኛንና አፍሪካን ህዝብ እያቀሳሰረን ለኛ አየር ላይ አንሳፎ ሊቀር ነው። ስለዚህ peace peace አብይ አህመድ peace በቃ we love you we love you አሉ። ልክ አሁን ጌቾ ለዚህ ለአማራ ህዝብ I love you እንዳላቸው እንደገና ደግሞ ጆ ባይደን ደግሞ ለአብይ አህመድ I love you እርዳታ ትፈልጋለህ 3 ቢሊዮን ምንድን ልስጥ ይሄ ቢሊዮን ምንድን ነው የቸገረ ማለት ጀመር። ያሳዝናል። እኔ ጁንታው ግን በእውነት እንደዛ አድርገን ለህዝቡ አስጨፍጭፎ እንደዚህ ማድረግ በጣም ያሳዝናል በእውነቱ። ለማንኛውም followers ተመልካቾቻችን እንደተባለው አካውንቷ የሰጣችሁ ያለ ንግድ ወይኔ በቃ ለእኔ እኮ በቃ ጭንቅላቴ እኮ እንትን ነው እኮ በቃ አረጁ ማለት ነው። እና ይወጣላቸዋል፣ የንግድ ባንክ ይወጣላቸዋል። እስከዛ በዳሽና አስገባት። የዳሽና ለማስታወስ ያክል ውስጥ የታለች እችት የዳሽና በዚች አካውንት ደስ ያላችሁን አስገቡ። እንደዛ ነው። ለማንኛውም እናመሰግናችኋለን። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ለሁላችሁም እንወዳችኋለን። ግሽ አራዶ ልጆች ጎበዛችሁ።